स्ट्रिंग फंक्शन्स पाठाच्या दुसऱ्या भागात स्वागत स्ट्रिंग reverse ने सुरुवात करून नंतर बाकीची फंक्शन बघू स्ट्रिंग रिव्हर्स strrev असे लिहिले जाते strrev हे स्ट्रिंगला उलट्या बाजूने लिहिते जर हॅलो उलट बाजूने लिहिला तर असा दिसेल o l l e H हे काही ठिकाणी उपयोगी होऊ शकते परंतु आपण हे फार वापरणार नाही एखादी स्ट्रिंग उलट लिहिण्यासाठी हे फंक्शन वापरतात असे हे उपयोगी आणि मजेदार फंक्शन आहे पुढे काही फंक्शन्सचा संच बनवला आहे तो म्हणजे आर टू लोअर आणि आर टू अपर ह्याचा अर्थ स्ट्रिंग टू लोअर केस आणि स्ट्रिंग टू अपर केस असा आहे आपल्याकडे हॅलो ही स्ट्रिंग आहे आर टू लोअर हे फंक्शन त्यावर वापरून एको करून स्ट्रिंगची व्हॅल्यू दाखवू कॅपिटल लेटर्स लिहिलेले हॅलो आता लोअर केस दिसेल तसेच जर हॅलो स्मॉल केस असेल आणि आपण आर टू अपर असे लिहिले तर आपली स्ट्रिंग अपर केसमध्ये मिळेल युजर रजिस्ट्रेशन करताना हे उपयोगी होते आपल्याकडील वेबसाईटमध्ये यूजरला रजिस्टर करताना यूजरनेम नेहमी लोअर केस स्ट्रिंग मधे संचित करावे कारण जर मी नेम सबमिट केले हे काढून टाकू काही लोक असे करतात टाईप करा variable username equals to Alex आणि मी काही अक्षरे येथेच केस आणि स्मॉल केस मध्ये समाविष्ट करत आहे नाव वेगळ्या प्रकारे दिसण्यासाठी काहीजण असे लिहितात पण जर मी अशा मिश्र केसमध्ये युझरनेम लिहिले तर गोंधळ होण्याचा संभव असतो आपल्याकडे साठी वेगळा पॅटर्न आहे त्यासाठी युझरनेम हे एसटीआर टू लॉवर फंक्शन वापरून नंतर संचित करू हे डेटाबेस मध्ये संचित केले जाईल इन करताना युजरने दिलेले युजरनेम केस मध्ये बदलून त्याची तुलना संचित केलेल्या मधील मधील युजरनेमशी करू शकतो आपण हे घेऊन त्याची लोअर केस व्हॅल्यू मध्ये संचित करतो त्याची तुलना टाईप केलेल्या व्हॅल्यूच्या लोअर केसशी करतो त्यामुळे ह्या चुका होत नाहीत आणि यूजर्स त्यांची नावे चुकत नाहीत हे पासवर्डसाठी देखील करू शकतो आता पुढील फंक्शन पाहू सबस्ट्रिंग काउंट हे एखाद्या स्ट्रिंग मधे दिलेली सबस्ट्रिंग किती वेळा येते हे तपासून मोजते येथे टाईप करा variable search equal to my name is Alex what is your name? ही आपली स्ट्रिंग आहे जर सबस्ट्रिंग काउंट एको करायचा असेल हे सबस्ट्रिंग काउंट फंक्शन आहे आणि आपल्याला ही सर्च स्ट्रिंग शोधायची आहे जी स्ट्रिंग शोधायची आहे ती लिहिणार आहोत व्हेरिएबल रिझल्ट मध्ये हा काउंट ठेवू म्हणजे इंटीजर व्हॅल्यू मिळेल एखादा शब्द 12 वेळा उपलब्ध आहे असे उदाहरण मिळणार नाही तसेच व्हेरिएबल रिझल्ट आपल्याला ओ असे रिटर्न करणार नाही हे त्याच्या रूपात इंटिजर 2 उत्तर देईल उदाहरणार्थ एलेक्स किती वेळा आला ते पाहण्यासाठी सबस्ट्रिंग काउंट वापरता येईल नंतर ते स्वतः एको ही करेल येथे एलेक्स एकदाच असल्याचे दिसेल हे रिफ्रेश करू एक हे आउटपुट दिसेल जर नेम शब्द शोधायचा असेल तर तो येथे आणि येथेही आला आहे रिफ्रेश केल्यावर दोन ही व्हॅल्यू मिळाली पाहिजे काही ऑप्शनल पॅरामीटर्स पाहू स्ट्रिंग मध्ये सुरुवात कुठे करायची आणि शेवट कुठे करायचा हे करून पाहू समजा पहिल्या नेम नंतर शोध सुरू करायचा आहे म्हणजेच 0 1 2 3 4 5 6 आपल्याला 7 पासून पुढे नेम हा शब्द शोधायचा आहे नेम शब्द सात पासून पुढे आणि हायलाईट केलेल्या निळ्या रंगातील भागात शोधायचा आहे आपल्याला एक हा रिझल्ट दाखवेल स्ट्रिंग मध्ये कुठपर्यंत शोधायचे तेही स्पष्ट करू शकतो येथे ते लिहू हे सात आहे पुढे 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सात पासून 17 पर्यंत कार्य करते का पाहू हे शून्य दाखवत आहे 7 पासून 17 पर्यंत म्हणजेच एथ पासून पर्यंत शून्य वेळा नेम शब्द मिळाला जर एलेक्स शब्द शोधला तर तो एकदा मिळेल अशा प्रकारे हे सबस्ट्रिंग काउंट फंक्शन आहे पुढचे सबस्ट्रिंग रिप्लेस ही तसेच आहे हे तेच फंक्शन नसले तरी स्ट्रिंग मध्ये बदल करू शकतो हा एक फायदा आहे रिप्लेस टॅग्स आहेत माय नेम इज ॲलेक्स मी पूर्णविराम मुद्दा म्हणून समाविष्ट केला आहे पुढे variable result is equal to substring underscore replace आपल्याला व्हेरिएबल रिप्लेस मध्ये बदल करायचा आहे एलेक्स च्या जागी बिली लिहायचे आहे प्रथम ही अक्षरे आणि त्यातील स्पेस मोजू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 म्हणजे 11 पासून मी पुन्हा मोजत आहे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 म्हणजे 11 पासून 14 पर्यंत आता एलेक्स च्या जागी बिली लिहिले गेले पाहिजे रिप्लेस करून रिफ्रेश करू आपण रिझल्ट एको केलेला नाही तो एको करून रिफ्रेश करू माय नेम इज